Sie erinnern sich, wir versuchen Indexanlagen besser zu verstehen und um das zu können, stellen wir uns vor, wir haben eine Gruppe von Kindern, die wir auswählen, wie eine Gruppe von Aktien, und sie auf einer 100-Meter-Bahn rennen lassen. Und genauso wie die Aktien Renditen erzielen, erzielen die Kinder Durchschnittszeiten auf der 100-Meter-Strecke. Und nun gibt es eine weitgehende Annahme und die ist, im Aktienindex befinden sich die guten Aktien. Die sind ja alle dort drin. Am Big Kid Index erkennen Sie, dass das nicht wirklich der Fall sein muss. Wir haben mal gesagt, wir wählen die größten Kinder aus und wir nehmen das als eine Referenzgruppe, um die durchschnittliche Laufzeit der Kinder besser verstehen zu können. Genauso wird, werden die größten Aktien bei der Börse ausgewählt, um die äh, um den Big Cap Index zu bilden, also einen Marktindex der größten Aktien zu bilden. Und Sie erkennen, genauso wie die größten Kinder vermutlich nicht die besten sind beim 100-Meter-Lauf, sind die größten Aktien auch nicht unbedingt die besten Aktien. Und das ist ein wichtiger Mythos, denn Aktienindizes gehen davon aus, dass Aktien, die mehr kosten, eine höhere Bedeutung haben sollen im Index als Aktien, die weniger kosten. Und daran erkennt man schon, dass es nicht wirklich die guten Aktien sind, die überproportional in einem Index vertreten sind, sondern dass dieser Index eigentlich aus Aktien mit einer Gewichtung hergestellt wird, die gar nicht im Interesse des Anlegers ist. Wer will schon mehr von den teuren Aktien und weniger von den günstigen Aktien? Nun fragen Sie sich vielleicht, warum macht man das denn überhaupt? Und die Antwort ist ganz einfach. Es lässt sich auf diese Art und Weise ganz einfach ein Finanzprodukt zusammenschnüren, das auch mit wenigen Kosten Anlegern angeboten werden kann. Das sollten Sie wissen das nächste Mal, wenn Sie sich für eine ETF- oder Indexanlage entscheiden, denn Sie wählen nicht wirklich die guten Aktien aus. Die guten Aktien können Sie nur selber auswählen. Viel Erfolg beim selber investieren.